Ay, güey, ¿qué pasó? Ay, ay. Ey, te reto uno contra uno. Claro, pero con las armas que yo elija. jajaja. No importa, con lo que sea yo te voy a ganar. ¿Cómo no sabes que voy a hacer un triple flip invertido en el último instante y te voy a ganar? Ja. <laughs> pues sigue soñando. ¿Cómo piensas hacer eso? Así. Ja. Te voy a casar con mi mamá. Pobre marica. mira cómo me río. mira, mira cómo brinco. ¿Te gusta? ¡Oh, oh mierda! Oh, tu mamá me asesinó. a ver si le sigues pegando.